Ogólnie, będąc szczery, powiem, nie niezadowolony. A co pokaże przyszłość? To się okaże. Póki co zostaje w kraju. Życie pisze scenariusze, każdy inny jest tak właśnie. Zadbaj więc, by